ой алланы естеп башынан аяғына чейін алла тағаладан жүрөгүбүз дайыма сұрап тұрсын е алла жүрегімі тазалағын жүрегімі нұрлағын ақиқат салғын марифатыны салғын Я алла менен нені қалайсың жүрегіме ошоны түшүндүргүн деген мынакей закир қалпте айтат бул алланы эстеп отура турган не нәрсені білген болсақ ниет қылып ұққан болсақ ниет қылып мен амал қылам сөзсіз башкаларга жеткирем деп ана мынау берип аткан убактыбыз бир саат бир жарым саатыбыз бул негізі дүниебізді дагы ахиретибизди құру үчүн да бұл жөнөкөй уақыт эмес алла субханава таала мындай мажилиске периштелерин жөнөтөт рахматын сакинасын түшүрөт алла таала өзі сыймыктанат анткени бул жерде алланын сөзү пайгамбарыбыздын сөзү алланын сөзүн пайгамбарыбыздын сөздөрүн сабак өтүү эстетүү түшүндүрүү кандай амал кылабыз кантип бекемделебиз кантип оңолобуз кантип коомчулукту оңдойбуз кантип бул дүйнөдөгү келгенибиздеги жоопкерчилигибизди башкаларга кандай жеткире алабыз ул пикир мынал ой ушул максат дайыма алдыбызда болуп туруш керек Әл-хайру яжурру хайран, әшарру яжурру шарран. Жақшылық жақшылық тартады, жамандық жамандық тартады. Әрбір жақшылықтан кейін Алла Субханаху ва екінші жақсылыққа да мүмкіншілік берсе, бұл дүниедегі ошоның ақысы болып есептелінеді. Алла Тағаланың берген белегі. Намаз оқыдыңыз, намаздан кейін ілімге отырдыңыз. Ілімді мәжілісіне отырдыңыз. Бұл намаз оқығандың бұл дүниедегі сразу эле бере тұрған жақсылығын алла тағала тауфиқ беріп қояды жамандық жамандықты тартады дейді ошон үчүн биз дайыма жакшыга жанашып жакшылыктарды кылганга аракет кыла беришибиз керек албетте алла субханаху таала баарыбызга өмүр бергени ал чектелген ырыскысы дагы такталган қандай қайғы келбесін қиыншылық келбесін күйіт болбосун алланын каалоосу келбейт кандай гана немат болбосун үчүн биздин тилибизден дайыма биринчи сөз қандай абалда болбосун альхамдулилля чыгыш керек да кандай чыгыш керек альхамдулилля жакшылык жеттиби разы альхамдулилля кандай гана жакшылык болбосун кандай гана кыйынчылык жеттиби ага да альхамдулилля пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшылык жеткенде альхамдулилля Alhamdulillah. Daha rivayet ettiler. Bi ni'metihi tatimmus salihat. Алланың нематы менен жақшылықтар толықтанат дейтіле қиыншылық жетіп қалғанда альхамдулилля аля күлли хал дейді. қандай абалда болса да ұшынысына да аллаға шүкір дейді. андықтан алла тағала бізді естетеді күн сайын естетеді фадкуру аля аллахи туфлихун о бенделерім алланын нематтарын естеп жашағыла мүмкін сілер құтыларсыңар бақытсыздықтан азаптан игілікке жетерсіңер алла субханала тағала неғматтарын естеп тұрады алла субханала тағаланың неғматын есептесең санап бітпейсің бірле неғматын санап бітпейсің құлақтықын да санап бітпейсің көздікін да санап бітпейсің жүрөктүкүн дагы санап бүтпөйсүң боордукун да санап бүтпөйсүң акылдыкын да санап бүтпөйсүң бир дагы алла таала берген нематын санап бүтпөйсүң ден соолук өзүнчө амандык өзүнчө уйкунуку өзүнчө санап бүтпөйсүң ырыскыныкы өзүнчө булга мынандай материалдый нематтар руханий немат илимдин нематы хидаяттын нематы ыймандын нематы кечирилүүнүн нематы охо бунун аягы жок өткөн сабакта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың осияттарын айтып жаттық эле бүгін уланды иншаалла жаратқан алла тағалам сауабыңызға береке берсін сабаққа қатысқандарға ұққандарға алла тағалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кешірсін күнөөлөрдөн тазалап таза жашоо берсин бири бирибизди жакшылыкка чакырган ырайымдуулук кылган жакшы жашоо берсин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйінен биз билалға айттык дейт İ'ti Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fe ahbirhu anne imraatayn bil bab tesaalanik attudza sadakat anhuma ala azvacihima ve ala eytami fi hucurihima Ey Bilal sen peygamberimize gilda gir dağı suraçı dedi. Neni suraçı dedi? Kavar ver. Eşikte iki ayal turat, sizden sorap jatat. Siz sadaka ver dep aytkan ekensiz. Biz sadakalarыбызды күйөлөрүбүзгө берсек болобу? Өтөбү ошол. Жана үйдөгү тәрбиеланып жатқан жетім балдарға берсек өтө ушу садақабыз ушуну сура дагы ей билал биз ким экенибизди айтпа пайгамбарыбызга деді ал екі аялчы айтпа деді فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله билал разиаллаху анху пайғамбарымызға кірді дағы сұрады ушундай деп атат эшикте эки аял турат деди эле пайгамбарыбыз айтты манхума ал экөө ким экен деди айтпай койбойт имраат минал ансар ва зайнаб Ansarlardan bir ayal anan Zeynep eken dedi. Fakala Peygamber zaytı ayyüz Zeynep. Zeyneplerden kaysınısı dedi. Hiye. İmraatı Abdullah, Abdullah İbni Mas'ud'un ayalı Zeynep dedi. Ha, Peygamber zaytı fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lahuma acran acrul karabati ve acrul sadakati muttafakun aleyh. Al ikonu aytı koy Bilal. İkonu bir emes, ay güyölörüne sadaka öyle durgan olsa, iki soğuk bulut dedi. бір емес екі сауап болады біріншіден жақындық күйеуісі мен аялының ортасына жақындық аның сауабын алады садақаның сауабын өзінше алады деді басқаға бересің садақаның эле сабогун аласың жақындықтың сабогун албайсың туғаншылық жақындықтың бере тұрған болса мынандай дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың қорқу бойынша бенделерден инсандардан ең тақуа инсан мұхаммад расулуллах ең алла субханала тағаладан қорыққан мұхаммад расулалла және алланы ең жақсы таныған ең жақсы білген алла пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам болады себеп мұндайда алланы кім қаншалық таныса ошоншалық ошодан қорқады да ошоншалық ошодан қорқады демек илім көбейген сайын хашият алда көбейеді иннама алла тағала құранда айтады бенделерден алла тағаладан қорыққандар ғалымдар дейді иліміне жараша қорқады да мысалы қанша он пайыз болса алланы он пайыз таныса он пайыз қорқады жиырма пайыз таныса жиырма пайыз қорқады елу пайыз таныса елу пайыз қорқады қаншалық аллаға жақындаса қаншалық алланы тұнық жақсы таныса ошоға жараша алла тағаладан қорқу ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан мен силерден алланы эң жакшы билүүчүмүн таануучумун ошондой эле мен силердин араңардан эң алла тааладан коркуучумун дейт анткени илим алладан коркууга алып келет коркууга такыбага алып келет кайсы илимде алладан коркуу болбосо ал илим илим эмес ал күнөөдөн сактануу болбосо аны аалым деп айтпайт имам бухари рахматулла алейхи айткан «Ә, илимине амал кылбаганды аалым деп айтса болбойт деген айша энебизден рибаят бар Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyen tarakhasa fihi. Bir nese kıldı da ruhsat verdi barın ale. Ve tenezehan kavmu ve kavm kişine andan toktap kaldı. Fe balaga zalika nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu jetkende Peygamber aytdı. Ma balu аллага антип айтайын мен силердин араңардан эң алланы жакшы тааныган билген жана корккон менмин мен эмнени кылсам силер жөн эле кыла беришиңер керек бул жерде пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчигенге кызыктыруу жана жөндөн жөн эле болор болбогонго шектенип ага мынандай аша чабууну таштоого чакырып атат да муаз ибн разиаллаху анхудан марфу риwayat бар муаз ибни жабал айтат лау хифтум аллаху таала хаққа хифатихи لعلمتم العلم الذي لا جهل معه ولو عرفتم الله حق معرفتي لزالت لدعائكم الجبال бұл муаз ибн жабал радиаллаху анху улуу сахабалардан жаш эле өткөн бирок кары дагы муфти дагы аалым дагы пайгамбарыбыз айткан аламу уммати бил халал вал харам муаз ибн жабал мен үмітімнің адал мен арамды ең мықты білген муаз ибн жабал деген пайғамбарымыз бұны я муаз деп мен сені жақсы көремін саған осият айтамын деп әрбір намаздан кейін робби аинни аля дикрик ва шукрик ва хусни ибадатик деген дуаны алғын деген ушу пайғамбарымыз муазға айтқан мына ушу муаз разиаллаху анху айтады егерде сілер алла тағаладан қорықсаңор қандай қорыққанның ақысы бар е анда сөз сіздер ұшында илім алған боласыңар анда надан жахили жоқты ұшында илім саған толық қалыс тиеді деген сөз егерде сіздер алланы танысаңарчы қандай тани тұрған ақысы бар еле анда дуаңар арқылы толор жылат деген да не деген дуаларыңар арқылы толор жылат деген егер сіздер алланы тани тұрған болсаңар шынығы тани тұрған болсаңар дейді ә, marifati хақ чыныгы ушунда тааный турган болсоңор лазалат ли дуаикумул жибал силердин дубаңардын себебине тоолор жылып калмак эми го бул ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу эмне дейсиз вакана фадлуллахи алейка азима алла таала айтат мухаммад алейхисаламга алланын улуу айкөлдүүлүгү болду да ченебей берген сахи бухари сахи муслимде келет анас разиаллаху анхудан хатаба расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хутбатан ма самиату мислаха катту анас разиаллаху анху айтат пайгамбарыбыз бир жолу ушундай хутба айтты андай хутба такыр уккан эмес элем дейт эмне дептир لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا хутбасында пайгамбарыбыз айтты үммөтүнө бардык мусулмандарга эгер мен билгенимди силер билгениңерде анда силер азыраак күлүп көбүрөөк ыйламак элеңер азырақ күліп көбірек иламақ еліңер фағатта асхаб расулилла саллаллаху алейхи уассалам вужухахум лахум ханин пайғамбарымыздың сахабалары барлығы өзінің ошол баштарын жаап алып анан боздоп ыйлай башташты ыйлай башташты бир риwаятта келет пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты мага бейиш та дозоқ та көрсөтүлдү мындай күн көрген жакшылык жамандыкты көргөн эмес элек Felem arakel yevm bugünkü günde görüngen mesele ve lev ta'lamuna ma alamu egede min bilgen sen bilgen yerde la dahiktum qalilan ve la bakaytum kasira. Göy ile maksa razı gülmeksin ördeğim. <clears throat> Ummu Salama Eneviz radıyallahu anha Eneviz aytar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyünde vakana biyadihi sivak misvak var ele üyünde vasifa degen bir yaş kız var ele kun ele kızmattayla. Ananağını çakırıp kaldı. Bir cevap ayıkamaz kışına açılanıp kalgan eken. Yine e, biz çıktı dağı, bölmelerine çıksa, vasifani işte taptı. Talabu bi bahmati, bi bahmatin de buna gozu menen, oyunu atkan eken. Yani kişilike kız da. Peygamber çakırat. Peygamber çakırsa lukpaya kaldır. Gayra gayra. Fakalet Ummu Selame'ne iz aytat, Ala araki tal'abine bi hadihil bahma ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'uk. Ay sana yem ne oldu? сен бұл қозыменен ойнап жатасың ғой пайғамбар сені шақырып жатпай берді бай атам мені шақырып жатса сен ойнап жатасың фақарт айтты келіп әлі айтып қалды я расулалла мен сізді ұққан жоқпын аллаға ант отвечайын айтайын сізді жіберген ақиқатменен мен ұққан жоқпын сіздің сөзіңізді пайғамбарымыз айтты егер де қиямат күні өч алу болбогондо бул мисвак менен сени бир уруп қоймаған эем дейт қорытып қоймаған әмде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам субханалла алла тағаладан қорқусы шыншалық мисвакменен де ауырған емес себеп дегенде қиямат күні ушунун да ақысы буырады біз жөн эле ууруп тепкилеп эле ошол кете берет андай болбойт ал ар бирине сөзсүз алла субханала тағала мүйізі бар қой мүйізі жоқ қойды мүйізі бар ечки мүйізі жоқ ечкини сүзген болса ошонун өчүн алып берет кыямат күнү буларда акыл жок эми кой кочкорлордо акыл жок да букаларда эми сүзөт да бири бирин ыя ошол акылы жоктордун дагы зулумдугун алып берет алып берет акылдуулардын зулумдугун алып бербейби сөзсүз албетте демек туугандар бири бирибизге мындай зулумдук кылбайлы бирөөгө зулумдук кылып жашабайлы тил менен дагы ақша менен дағы күч менен дағы зұлымдық кылбайлы бирөөнүн акысына кирбейли бирөөнүн акысына кирбейлі бул өтө жаман нерсе ойлоп ойло эсеби жок деп жок баардыгы жазылып атат хазрет али разиаллаху анху айткандай бүгүн бүгүн амал бар эсеп жок эртеге эсеп бар амал жок да эртең кыямат күнү аны унутпагыла деген ә, ошон үчүн иншалла биз карап туруп бирибизге зулумдук кылбайлы бул сабагыбыздан жыйынтык ушул сиз аялыңызга зулумдук кылбаң балдарыңызга кыздарыңызга зулумдук кылбаң бир туугандарыңызга зулумдук кылбаң башкаларга дагы мейли мазлум зулум чегип жашаган жакшыраак заалым болуп жашаганга караганда залым болуп ә, бирөөгө зулумдук кылгандан көрө зулум чегип жашаган ушу бактылуураак ушу бактылуураак алла тағала мазлум зұлым шеккен адамның дуасын сөзсіз қабыл қылады кәфір болса дағы кәфір болса дағы мұсылмандыққа міне залымдар ешқашан ойлобосун алла бекапар деп алла билбейт деп мөнет беріп жатқанын бұл мені сыйлап жатады деп түсініп албасын алар зұлымдық қылсақ ушундай бола береді екен деп жо алла субханала тағала залымдарды жөн бербейт эч ешқашан ай ушу акылы жок айбандан өч алып берип аткандан кийин эй пайгамбарыбыз ушуга чейин айтып койду мүйүзү бар мүйүзү жок айбанды сүзгөн болсо ошодон өч алып бер экөөнү тең тирилтет тирилтет мүйүзү жок бар го мүйүз берет да сүз дейт риаятта ушундай келет өчүн алат кийин анан айбандар топуракка айланат анан адамдарды кылат адамдарды алып келет алла эсепти тез эле алып коет ал баардыгын кимден кандай болгон эмнеен кыямат күнү эң биринчи эсеп адам менен адамдын ортосунда кандан болот туугандар кандан ким кимдин канын төккөн ушудан башталат канын төгүп өлтүрүп койдубу же канын төгүп өлтүргөн жокпу ошол жерден келип башталат кандан башталат андан кийин анан мал мүлк абийир жана укук анан кете берет сөккөн кордогон маскарлаган анан кийин кете берет ошон үчүн туугандар биздин сабагыбызда ушундай жүрөктөр ушундай ниет кылайлы ушундай алладан сурайлы я алла ушу менин тилимен колуман акчаман бирөөгө зулумдук кылбайм депчи ниет барбы иншалла бекем ниет кылайлы туугандар биздин мечитке келип сабак алганыбыздын пайдасы ушул болсун оңолууга кадам таштайлы жакшылыкка кадам таштайлы биз <clears throat> пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алла тағаладан өте көп ыйлап дуа кылат эне өзү бул дүйнө ыйлай турган дүйнө да тиги дүйнө күлө турган дүйнө бул жакта ыйлап тияқта тиякта ыйлайт бул жакта ыйлап алган тиякта ыйлаган охо көздөн жаш емес қан чыкса дагы қиын да бұл дүниедегі азыр бір тамчы көз жаш алладан корккон көз жаш бар ғой дозоктун отын өшіреді ушул а тиякта океанын өчүрө алмайды а дозоқтан өту о ол океан өшіре албайт аны бирок алла ушундай кылып койгон бенде өзүнүн күнөөсүнөн тооба кылып алладан коркуп бир көз жаш чыгарса өчүрүп коет экен мына көз жаш бул жерден чыксын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай эле да дайыма кичпейт дайыма кандай болуп кеткенде дагы кичпейил дайым алладан коркуу баардык учурларда жеңип атканда дагы жыргалчылыкта дагы кыйынчылыкта дагы ибадатта дагы намазда дагы насаатта дагы баардык абалда насаи шарифте келет мутарриф атасынан риwayat кылат айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт раайту расулаллах саллаллаху алейхи вассалам юсолли ولجوفه азизун ка азизил миржан пайгамбарыбыз намаз окуганда кичинекей казан кайнаганда буркулдайт го ушундай кылып үн чыгат эле ыйлаганынан дейт ушундай буркулдап ыйлайт эле казан кайнап буркулдагандай ыйлайт эле дейт ибн хузаймадан келет раха пайгамбарыбыздын көкүрөгүндө тегирменин үн чыккандай үн чыгып ушундай ыйлап турат эле дейт боздоп ыйлайт эле абу дауд мутарифтен да келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айткан хазрет али каррамаллаху важхаху айтат бадыр согушунда мигдаттан башка эч кимде аты деле жок эле дейт баарыбыз ушундай кыйын абалда болчук дейт уктаганыбызда пайгамбарыбыз уктаган жок бадырда эмне болду расулулла саллаллаху алейхи вассалам тахта ва хатта асбаха таң аткычакты ыйлап ыйлап ыйлап чыкты я алла ушу бир аз эле ушу ыйман келтиргендер калды эртеге чоң газат бар эгерде ушулар да өлүп калса сага ибадат кыла турган адам калбайт дүйнөдө сен өзүң жардам бергин деп алла субханала тағаладан қанша жардамға уада келген шақта дағы періштелер жібереміз деді мың періште керек пе үч мыңды анда беш мыңды түсіреміз бір періште менен эле иш бүтөт эле себеп ал жактан миң келатат дегенди укканда миңге миңди жөнөтүп коебуз деди да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай убада келгенде дагы өзүнүн кичпейилдигинен тайыбайт эле мекке жеңүүсүндө меккеге кирип атат меккени жеңди канда фатха мубин ulu džiniš je, ulu džiniš. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح استشرفه الناس فوضع رأسه على رحله متخشعا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye cin girgende adamlardan bardağı kutu aldı bayqatı qarat. Qanday girip keletigen depçi. Jingen adam qanday kiret bilesiňermi? Kökbörüden jengenderdi görseňer onu kökbörüden. Futboldan jengenderdi görgüle. Olimpiadada jengenderdi görgüle qanday jengender. Ha? башкалар эми бул үйдө чоң азаптанып пайгамбарыбыз жеңгенде кандай кирди дейт меккеге башы болсо төбөсүн өркөч өркөчү бар астына минип алып ээри болот экен да ошол жерде кармат ээр качкачы төөнүн да ошо немесин ээрин ээри качкан башы ошол жерге тийип келди дейт боюн көтөрүп келген жок ура ура андай жок бир рибаятта сакалы тийип келген эле дейт бир рибаятта ээги тийип келген эле дейт ve zakanuhu ala rahilatihi mutahaşşian. Şunca Allah'tan korkup daha özün ıldıya alıp özün kiçbeyle alıp ya Allah elhamdülillahi vahda bağırdık. Mahtu Allah'a olsun demiş. Nasara abda bindesini Allah acardan ver dedi. Enceze vaada vaadasını toluk atkardı Allah Teala. Ve hazamel ahzabe vahda. Bardık mına topraktan yemin et. Toptun bardığın çok oldu değil. Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday olup girip gelgen değil. аллаға шүгүрчүлүк менен алла тағалаға шүгіршілігін кішіпейілдігі менен көрсөтүп мекке жеңісіне кирип берген уақидидің риваятында абу хурайра разиаллаху анхудан келет пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан رحله رحله أو يقرب منها تواضعا لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين мұсылмандардың динге келіп жатқанын көріп алланың жардамын көргенде ошончолук кайра ылдый болуп келген анан дуа кылган аллахума ла айша илля айшил ахира я алла чыныгы жашоо ахиреттин жашоосу да депчи чыныгы жашоо түбөлүктүү жашоо ахиреттин жашоосу себеп дегенде бейиш ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты бейишке киргенде ал түбөлүктүү азыркындай утурумдук эмес бул дүйнөдө оорулар бар пайгамбарлар да ооруйт пайгамбарыбыз да ооруган баардык адам эле ооруйт э, бирок бейиште алла таала жарыя кылат бүгүн силер бейишке кирдиңер бейиштиктер угуп алгыла бүгүндөн баштап силер оорубайсыңар дейт болду оору деген жок тиш оору баш оору өпкө оору коронавирус жок эчтеке жок болду бүгіннен бастап силер жашайсыңар өлбөйсүңөр дейт бул дүйнөдө баары өлүп атпайбызбы адамдар уякта турсун пайгамбарлар өтүп кетти го баардыгы бирок бейиште өлүм жок субханалла алла тағаланың жариясы болады силер жаш жаш болсаң карыбайсыңар дейді ақсақалына қарып калды азыр айтсаңыз қанша сексен жыл өтіп кетті эртеге бізге өмір берсе алла біздер ошондой эле болуп калабыз бир аздан кийин тырышат бел кулак жақсы укпай қалады көз жақсы көрбөй калат ар жерде каарылык кичине эле жетимиш сексен ичинде эле барып бүтүп каласың бейиште жок алла таала айтат жашсыңар эч качан каарыбайсыңар силерге берген немат бар ғой болду инфляция жок банкрот жок эчтеке жок аякта берилген немат көбөйөт азайбайт көбөйөт рахаты көбөйөт көлөмү да көбөйөт сапаты да көбөйөт макулбу азайбайт бейиштеги немат пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың дуаларына алладан қорқып илағандары муслим шарифте келеді абдулла ибн омар абдулла ибн амр разиаллаху анхумадан айтады пайғамбарымыз тилауат қылды дейді мына аятты тәлә расулалла саллаллаху алейхи уассалам робби иннахунна адлална касира минан нас فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي وأمتي وبكى пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам құрани кәрімде ибраһим пайғамбардың дуасын айтты ибраһим пайғамбар дуа қылды не деп я алла мынау бут парас сөлекеттер көптеген адамдарды адаштырды деді да робби о роббым адлална касиран минан нас мына ушу бут сөлөкөттөр канча деген көп адамдарды адаштырды фаман табиани эми ким ээрчисе ибрахим пайгамбар өзүнүн үммөтүнөн айтып атат фаиннаху минни анда ал менен менин үммөтүмдөн менин артымдан бейишке бара тургандардан ваман асани ким мага тоң моюндук кылса анда мен сага тапшырдым аны Fe inneke gafur rahim. Antkeni sen gafur, geçirimdiyorsun. Rahim, rahimdiyorsun diye. İsa Aleyhisselam'ın duasını ayetli Peygamber tilavat kıldı. İsa Peygamber de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İsa Peygamber'in duasını ayetli. İsa Peygamber bunday diyor. <laughs> İn tuadibhum ya Allah eğer de sen bendelerin azaptasan fa innahum ibaduk. Al senin bendelerin azaptan hakkın var. Kalasan dedi. Ve in tagfir eğer de sen geçirip koysan alardı fa innaka entel azizul hakim. Antkeni sen özün үстөмдүү күчтүү даанышмансың деп ушул эки аятты окуду дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылды үммөтүм үммөтүм деп ыйла берди көзүнөн жаш токтободу فقال الله سبحانه وتعالى يا جبريل جبريل чакырды чакырды жабраил периштени чакырды идхаб иля мухаммад бар мухаммадка бар деди вораббука алам сенин робуң билет эмне ümmeti turalu. İmni e, için ilavat et ümmeti turalu. Fes'elhu ma yubkihi. Sen soraçe Cebrail Muhammed'den. İmni e, nirse Muhammed'i ilattır otat özü. İmni e, nirse ilattır otat. Fa'atahu Cebrail fes'alehu fe akhbarahu amma kal ve huve a'lemu geldi dağı Cebrail aleyhisselam peygamberimizden soradı. Anan keyin kavar verdi Allah Teala bilüçü. Oşunda fakale Allah Subhanahu ve Teala aytdi ya Cebrail idhab ila Muhammed. пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үмметім туралы ойлап үмметім туралы қыжалатмын дегенде жабраил періште алып алла тағалаға барып айтты үмметім туралы ойлап жататын қыжалат қылып жатқан үмметі бойынша екен ал өзінің проблемасы емес екен үмметінің проблемасы екен алла тағала қайрадан жөнетті жабраилді идхаб иля мұхаммад барғын мұхаммадқа факуллаху айтқын инна санурдика фи умматик біз сені жақын арада үмметің туралы сөзсіз сені разы қыламыз сені қапа қылбаймыз вообще қыжалат болма үмметің туралы сұрап жатасыңбы сенің мартабаң сенің василаң сенің даражаң сенің укугуң өте жогору сен ошондуктан сен үмметің туралы эч кыжалат болбогон аны биз ыраазы кылабыз деп карачы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчө сыпаттары боюнча жакшы угайлы тааныйлы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөйлү бүгүн өзгөчө төртүнчү экен көбүрөөк салават айтайлы төртүнчү бешинчи күнү салават көп айтыш керек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават өзгөчө белек болуп турат да кана саллаллаху алейхи вассалам саллаллаху алейхи вассалам саллаллаху алейхи вассалам нары бері жүргенде салауатты көп айтып жүрсек қиямат күні пайғамбарымызға жақын боламыз шапааты нәсіп болады даража қайғы ғам кетеді жүрекке рахат келеді ырысқыға береке келеді салауаттың қасиеті өте көп термизи шәріфте келеді хасан ибн али али разиалла анхуның баласы хасан хасан хусейннің хасаны разиалла анхуа айтады мен тәеженден сұрадым дейді хинд ибн аби хара деген тәежесі Вакана вассафан пайғамбарымызды көп сипаттап беретілі да ал читайдеси ан хулияти расулилля саллаллаху алейхи уассалям уанаштахи аясифа ли минха шейан атааллақ бихи мен ушу таяжемден сурайт элем пайгамбарыбыз кандай эле эми булар кичинекей кез эле да басканы отурганы жүргөнү өңү түсү тияк бияктары баягы көргөн да таяжеси кандай эле деп қайра кайра сурап не үшін мен ушуну каалайт элем дейт маған айтса ошоны мен қармансам есте тутуп алсам атааллаку бихи деген айтты мындай деп мынандай деп айтып берген екен кәна расулалла саллаллаху алейхи уассалам фахман муфаххаман пайғамбарымыз өте айкөл еле ұлы адам еле жүзінде ұшындай нұр жарқырап тұрады еле он төрт күнде ай толғанда ұшындай нұр жарқырап тұрады еле ошондай кейбір риуаяттарда келеді мұрда айтқанбыз жүзінде ай жүргендей болады эле дейді ай келіп тұрғанда ортодон ұзынырақ эле өте ұзыннан қысқарақ эле пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бойы ортадан біраз ұзынырақ өте ұзыннан некен қысқарақ эле дейді өте ұзын емес эле деген мааниде адиман хама башынын сөөгү чоң эле башы чоң эле рожила шар чачы бир аз тармалыраак эле совсем түз эмес эле өтө эле кудрявый эмес эле бир аз тармалыраак эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чачы мындай көп эле ошо чачын кээде экиге бөлүп коет эле оң жака сол жака өзү бөлүнсө а болбосо бөлүнбөй бөлбөйт эле коет эле дейт Yücavizu şa'ruhu шахмата uzunayhi idha чачын таштағанда, чачын таштағанда, мына құлақтың жұмшағына чейин келеді эле дейт, нерге чейин? Узун эле. А, ошеге чейин келет эле нурланган васи аль жабин кең эле, азаджил қашы болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдыкы ничке кара кичине мындай түп түзе мәселе не деп қояды мындай аз маз иә қауыс деп қояды иілірек себептен мына жаны қандай бар ғой тақауыс деп айтып тұр шындай бар қаранин пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдікі қаштары толық болчу қара нишке жана эко бирикпейт эле дейт эки кашы бир эмес эле дейт эки кашы бирге эмес эле дейт эки кашынын ортосунда тамыр бар эле дейт эки каштын ортосунда тамыры бар эле юлдур деп анан кадап кээде ачууланып калганда ушу кичине тамыры баягы көбөйүп чыгып калат эле дейт азаматчы мурундун үстүңкү жагы кичине бийигирээк эле кырдуу эле лаху нурун ялуху ушул жерден нур чыгып турат эле мындай көрүнүп деп өте биікте көрінеді бірақ мындай ойланып көрсең андай емес биіктер емес бірақ біраз биігірек болчу дейді да касуллихья сақалы қою болчу узун болчу хаддайн екі жүзі болса мына беті беті екі беті шықпайды эле мына только кирип турган эле жапысыраак эле дейт зали альфам оозу дагы кенен эле кичинекей эмес эле муфаллажал аснан тиштери болсо баардыгы тегиз биринин үстүнө бири чыккан эмес эле бардығы асты үсті пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдын иштери кенен кенен ушундай тигиз болчу дейт дақиқал масруба дақиқа масруба дегени көкүрөктөн киндигине чейин ушундай узун бир түк бар эле дейт көкүрөгүнүн киндигине түшкөн калың эмес эле дейт ушу ичке түк бар эле мойну болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдыкы аябай чырайлуу болчу өте ұзын өте қысқа емес өте жон өте нишке емес анан актыгында күмүштү аябай тазалап койгондо актай кудду ушундай болуп турат эле мутадила халк баардык мүчөлөрү өзүнүн жайында эле орто орто орто эле бадинун мутамасикумун дейт бунун мааниси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүчөлөрү толук болчу бышык бекем эле бош эмес эле ар бир мүчөсү толук эле етке тарамышқа күчкө толук эле риwayatтарда келет бир пайгамбарда кырк бейиштик эркектин күчү болот ал эми бир бейиштик эркектин күчү бул дүйнөдөгү жүз эркектин күчүнө барабар төрт миң ким күрөшөт эми мекеде бирөө чыккан кыйын күрөшкөн эч далы жерге тийбеген кой десе болбойт кой десе болбойт ыйман келтирем деген мейли деп пайғамбар ақырын қойып жібереді де жығытып қойды ал ойлады ұқсайды случайно ұқсайды деп қайра дағы күрешейін деді жығылған жерге тойбайды енді пайғамбарымыз дағы жығып қойды дағы жығып қойды яғни төрт мың күшін күші болса кім тұрады так кеттік айтады ичи менен көкүрөгү бир эле ичи менен көкүрөгү бир түп түз көкірек тияқта бұл жақ балкон тияқта андай емес екен да андай емес эле көкірегі мен іші бир эле дейді мына еркектер ушундай кылышыбыз керек экен э. ич салган жакшы эмес экен ич салган жакшы эмес экен баарыбыз ойлонуп кичине карашыбыз керек экен айтат аридул садр көкүрөгү кең эле баиды ма байнар экиини Э, захмал карадис дейт захмал карадис дегени ошо башы баардык мүчөлөрү сөөктүү болчу чоң болчу сөөктүү баардык мүчөлөрү тизелери э, муундары баардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нурланганы азыркы айткандай мына жерден ушу акыр эмеге түшөт эле гимдикке чейин ушундай линия бар эле арияса дайн вал батн мимма сива залика бирок мына эки көкүрөк бар го ошол жерде түк жок эле көкүрөктүн үстү жагында бир аз бар эле мына экөөнүн үстүндө көкүрөгүндө жок эле ичинде дагы түк жок эле ашару зирааин а эки билегинде түк бар эле вал манкибайн эки ийинде түк бар эле аали садыр ва шастнул кафайн ал кадамайн эки пұты дагы алаканы дагы этке салмактуу ойлы сайл атраф ауқала шайл атраф баардыгында хумсанул ахмасайн дейді май тапан эмес эле пұтында жерге тийгенде мына тийип калат ғой чекелеричи жок андай эмес үстүнө койсо суу токтобой алып кетет жерден путун көтөрүп баскандачы жерден сүдүрөп баспайт эле көтөрүп басат эле жерге мындай сүдіреп эле бұтты көтеріп жерден тартып алады қойғанды ақырын қояды да тартқанда күшіменен көтереді да бұтты көтергенде күшіменен көтеріледі қойғанда тақылдатпайды ақырын қояды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шындай алла тағала яхту такофиян дейді бұл дегені басқанда мынандай шалқалабайды иә алды жаққа кішкене иіліп біраз мындай қылып басады еле ямши хаунан ямши хаунан жеңіл басады еле пайғамбарымыз манисі изамаша ярфа анил ард биқуатин жеңіл басқаны жерден көтергенде күшменен бұтын тұра дейді екіншісі вадахума алал ард вадахума бирифқин қойғанда жеңіл қояды еле көтергенде күшті көтереді еле ушул басқанды пайғамбарыбыз өзін тоқтоо алып басат эле вакары менен буну алла таала курани каримде ушундай баскандарды мактаганда мындай дейт айбадур рахман Әлләдина ямшуна алал ард хауынан. Алланың сүйкімді бенделері жерде басқанда ушундай басышат. Деп хаунан деп қояды, жұмшақ басқанда айтады. Тақылдатпай, тияқ бияқ жер теппей, жерден путты күч менен көтеріп, ақырын коймой Ушуну маса. Ва қалу салама. Алланың сүйкімді бенделері жерде, жерде басқанда жұмшақ кішпейіл басышат. Надандар бұлар менен сөйлешсе, аман бол деп эле кетип калат экен да салам алар менен тирешип жаңжалдашып жакалашып отурушпайт экен да ана кой дедим сага убакыт бекерли кетирген эмне кереги бар салам алейкум деп кетип калат так зари ал мишя зари мишя дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кадамды жакын жакын койбойт экен кенен атайлап чоң чоң кадам таштабайт эле бирок басқанда ошо чоңураак кадам таштап басат эле дейт басқанда жоғары жақтан түшүп келе жатқандай сезіледі эле дейді мысалы кішкене бийигирээктен түшүп басасың ғой қандай келесің түз жолда да ошондайраактан мындай басат эле дейді эгерде бурулса толугу менен бурулат эле толугу менен жөн эле мой башты мындай эле буруп койбойт эле бул жактан бирөө чакырды да мынандай кылбайт эле да бул жактан чакырса мына жақ мен азминалардың барлығын неме қылып алыппын толығымен мындай бұрылады эле ким чакырса толугу менен бурулат эле хафида тарф көзүн дайыма ылдый кылып жүрөт эле дейт асманга караганда жерди көп карайт эле дейт асманга караганда жерди көп карайт эле эмне үчүн бул жерди карайт эле десе бул адам бул ой бир нерсени ойлогон адам болот ойшыл адамдардың шаны жүллі надарахи әл кейбір башқа учурларда болса баардығына көз салып тұрады эле көздүн чети менен дагы көздүн чекеси барбы оларда кыры менен бул жака бул жака баардыгын көз салып турат эле асхабаху сахабаларды алдыга бастырат эле өзү артта болот эле бул мааниси эмне экен мындай дептир артында басат эле эске алып алардын абалын карап алсыздарды эске алып жардам берип анан өзүнүн аркасына периштелерди таштайт эле дейт даримийде сахих иснат менен келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан халлу дахрил малаика менин артымдан эле артыма периштелер эле таштап койгула ошолор жетиштүү дейт эле албетте <coughs> кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдыга баскан учуру болгон жабир разиаллаху анхудан хандак деп коет аң казганда аябай ачка болуп жабир разиаллаху анхунун аялы айтат пайғамбарыбыз өте эле ачык болуп калды ичине эки таш байлап алган эле да барып чакырсаң беш алты киши менен келип аз маз бияктан эме кылсын тамак жеп алсын депчи анан бир жабир разиалла анху барат дагы пайгамбарыбызга айтат кичинекей козу бар эле бир аз нан бар эле ошону даярдап койдук сиз келиңиз бир беш алты менен кичине аз маз шум этип алыңыз пайгамбарыбыз тура калып эле эй окоп казгандар аң казгандар деп алар эптигер бир миң төрт жүз бекен бары туруп кеттік жабирдин үйіне десе болобу ой анам жабир азан жүгүрүп келип эмне болду биякта аялына баары келе қызықсың ғой го не шақырдың сіз сиз ба ошо аз эле тамақ деп айттым деді, анан не деді пайгамбарыбыз жария қылды а анда өзі билет пайғамбар өзіне жараша жария қылды деді келіп айтат анан кейін казандан тамақты толық шығарып нанды дағы тиги тандырдан толық алып алғыла анан бұлар айтты ондан ондан кіре бергиле келіп жеп кете берді кирип жеп кете берді Миңден ашық барлығы келіп жеп кетішті жабир разиаллаху айтады мен таңқалып қалдым бірінші башында көп беле жазығы кайра көбүрөөк болуп қалды бу деп қарағанда караганда кайра көбүрөөктөй сезилип калды депчи пайгамбарыбыздын мужизалардың бир мужизасы ошондо пайгамбарыбыз алдыға басқан ушул жерде эми айтат аркада баскан жок алдыга баскан десе бул жерде бир адеп бар эгер сиз үйүңө конокко чакырсаңыз алдыга сиз түшүңүз үйіңізді көрсетіңіз қайсы бөлмеге кіреді е кіре бер кіре бер деп екінші этаж үшінші этаж аяғына білесің қаяққа кіре бер башка жагына кирип алсаң кандай болот билбейсиң да ошон үчүн ошо коноктоскондо сөзсүз ошол жердеги сиз тосуучу аны алдап кириш керек анда алдыга басыш керек хорошо да кеттик эмне дейт ябдуру манлакия биссалам пайгамбарыбыз менен эң биринчи пайгамбарыбыз салам берип коет эле да эч ким озалбайт эле саламдашканда биринчи салам берет эле юбадир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурашканда үммөтүнө биринчи салам берет эле мына пайгамбарыбыздын сыпаттары хазірет хасан разиаллаху айтат мага пайгамбарыбыздын сүйлөгөнү боюнча айтып бериңизчи деди فكان الرسول صلى الله عليه وسلم متواسر الأحزان دائمة الفكر وليست له راحة мына пайғамбарымыздың ұқмыш қасиет сыпаттары пайғамбарымыз үзгүлтүксүз кайгы капада эле дейт так дайым атал фикр ар дайым пикирде эле лейсет лаху раха эч кандай эс деген жоқ эле үзгүлтүксүз кайгы ғам күйүттө болчу кайгы пайгамбарыбыздан үзүлгөн емес. капа пайгамбарыбыздан үзүлгөн эмес мутавасил ал ахзан бул эмне себептен пайгамбарыбыздын кайгы қапасы дүние иштерине емес болчу бүгүнкү күндө биздегидей кайгылып кайгырган капаланган дүние үчүн андай эмес эле эмне себептен эле алланын динине алып келүүдө махлуктарга шафкат мээримдүүлүк кылуу да ушу да кайгы эле ушу кантип ушуну себеп дегенде пайгамбарыбыз көрүп турат ушу өлсе өлсө түз дозокко барат алланы тааныбаса алланын бергенине ыраазы болбосо шүгүр кылбаса алланың жаратып қойған жер асманында су ауасында пайданан жаратқаны танып алса ушул акылы менен дозоктун отуну болуп калса кандай болот деп ушул қайғы қапа пайгамбарыбыздан үзілген емес әрбір инсанға инсанга кайгырат әрбір инсанға бир қапаланады ушундай капаланат эле алла тағала ушул алла тағала аларга боорукерлигинен аллага райымдылық кылганынан ұшы түз жолго келсе экен динге түшсө экен алланы тааныса экен деп ушуга ошон үчүн аяттар түшкөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээде өтө кайгырганда пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүү аяттары түшкөн алла таала айткан эми өзүңү жок кыла бересиңби эми кайгыра берип алар ыйман келтирбей койсо эмне кой кой деп пайгамбарыбызды алла таала соротуп турган ушунчалык гам ушунчалык адамдардын хидаятына ыйманына бактылуулугуна ушунчалык пайгамбарыбыз ач эле ушунчалык ач эле алла тағала соротып тұрған көңілін көтерген аяттар түшіп тұрған себеп ошол қайғысы жеңілдесін деп ошонун себебинен иман келтирбегендерге қайғырат эле иман келтирбегендерге пайгамбарыбыз капаланат эле иман келтирбегендерге анан кейін акыйкатты билип туруп каршы чыккандар акыйкатты мужизаны көріп туруп ийилбегендер ушундай баардык пайгамбарыбыздын керемет мужизаларын көрүп таанып туруп билип турат дагы ошого каршы да ошолорду көрүп туруп пайгамбарыбыз кайгырат эле булар дозоктун отуну болсо кандай болор экен а деп пайгамбарыбызга машаккаттуу эле кайгыртат эле алла таала айтты мүмкүн сен өзүңдү өзүң өлтүрүп аласың мындай болсо алар момун болбосо эле эмне э? leha khadi'in. Ey Muhammed Ege'de biz kalasakça asmandan uçunday bir bilgili çürüp koyuyoruz. Cönele moyun sunuşan. Senin moynunda cetkiri yok ana. Sen köp demeye olma. Ve Allah, ve ati'ur rasul. Fe in tevelleytum fe innema ala rasulinel belagul mubin. Allah'a başlayıp yaşagıla. payg'ambarga boshlayib chashag'ila agarda juz yura turgan bo'lsanglar anda bizim payg'ambar Muhammed aleyhisselam mo'ynida ochiq ayqin tüşünüktüğü ana jetkirib qo'yuq ana нар жағынан аласыңарбы албайсыңарбы сіздердің ішіңер қабыл қыласыңарбы қылбайсыңарбы сіздердің ішіңер түсінесіңер түсінбейсіңер а сіздердің ішіңер ана біздің пайғамбарымыздың мойнындағы жауапкершілік ашық айқын түсінікті қылып тұрып сіздерге жеткіру ғана балағул мубин дейді кім капырлық қылса аның кәпірлігі сізді қайғыртпасын деді да сізді қыжалат қылбасын аның капырлығы иләйна марджиухум алардың қайтып келуісі бізге бима амилу қылған амалдарын барынан хабар береміз деді біреусін қалтырбай, емне іштерді қылған бардығын хабарын береміз деді қайра өзіңді аларға ушундай өкүнүчүнө алып барып тұрып өзіңді кууратпагын деп алла тааланын тарабынан сороту аяттары көңіл көтеру аяттары таслия аяттары түсіп турат эле да айтады инна аллах алимун бима яснаун алар не қылған алла біліп тұрады барлығын уәлә тахсан алейхим уәлә таку фи дайқи мима ямкурун сен аларға қыжалат қайғырбағын жана алар саңа амал қылтады ғой бұға қысылбағын дейді бұға қысылбағын дейді бұл бір себебі екіншісі пайғамбарымыздың қайғы қапалығы үзгілтіксіз болғанын да бір себебі мұнафықтардың мұнафықтардың қиянаты тілінен исламды қабыл алады жүрегінде күфір пайғамбарымыз ушуларга ушундай кайгырат эле да азыр деле биз ушундай болуп ба а жақын досым досым деп қояды анан тілінде таттуу жүрегінде у дейді да мынандай мынандай достардан құдай сақтасын да ушундай адамдардан дос тили менен досум досум күйөм күйөм жанымды берем аха жүрөгүндөчү у зар мындайлардан сактасын да мунафыктык эки жүздүүлүк алдаганы алды билип турат ушунда мен баары бир алдайм депчи ошондойлордон анан кайгырат да анан кыжанат болот да адам баласы алла айтат я аюха расул ла яхзунка аллазина юсариуна фил куфр من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم сени ана куфурлукка жүгүрүп киргендер сени эч качан кыжалат кылбасын дейт шашып баргандарчы момындарды алар болсо тилдери менен ыйман келтирдик жүрөгүндө ыйман жок тили менен айта берет жакшы сөздөрдү чырайлуу сөздөрдү айта берет жүрөгү өлүп калган мунукучу жүрөгү өлүп калган кыямат күнүнүн белгилери деп айткан кийингендери жаныбарлардын шкура мынабул бул кожаларынан укмуштарын кийинет ички дүйнөсү иттен өлүп калган иттен да сасык болот деген өлүп калган иттин жанында отурсаң болобу отура албайсың да кішкене мышық шыққан өліп қалса отыра алмайсың өліп қалған иттің жанында қандай отырасың өліп қалған иттен дағы бұның жүректері сасық деген да киімдерді екен әке мына қиямат күні а киінгені ше қандай нәрселерді киеді менмін деген балу балу ушундай кожаный жануарлардың қымбат балусын киіп жүректері мындай болуп калган дейді дагы ушуну себеп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның душмандарына айтқан сөздерінен дағы payg'ambarimiz haqiqatni olib keldi ular ne dedilar sahir dedilar siyqirchi dedilar majnun dedilar e bu jiddiy bo'lgan dedilar aliyazu billah payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ушундай жаман сөздөрдү айтат эле шаир бул акын дейт эле мындайлардан дагы пайгамбарыбыз кыжаалат болот эле капагысынын үзүлбөгөнү ушул алла таала айтты ей мухаммад алардын сөзү барго көңүл бурба сені қайғыртпасын біз алар эмне қылып біз білеміз эмне жашыроон кылып аткандарын дагы ачык кылып аткандарын да баардыгын билебиз сен кайгырба дедім алардын ар кандай сен көңіл бура бербе аларга қыжалат бола бербе алла тааланын қолында баардык иззат авир авторитет бакыт алланын колунда деді экинчиси даиматал фикр пайгамбарыбыз дайым айтқан фикра ар дайым пикир үзүлгөн эмес да канткенде ушулар оңолот үммөтүмдүн иши канткенде жашоосу оңолот канткенде дүйнө ахиретте бактылуу болот ошондуктан пайгамбарыбызга рахат жок эле өзүнүн үммөтү ушуларды оңолсо экен жакшы жашаса экен бактылуу болсо экен дүнүйөдө дагы ахиретте деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма ушул пикирде болчу ушул пикир ушул кайгы гамда рахат жок эле лейсат лаху раха эс алуу деген пайгамбарыбызда жок эле тавили сакт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйлөбөйт эле тавили сакт деген көп унчукпай жүрөт эле деген сөз ويتكلم بجوامع الكلم ага чейин لا يتكلم في غير في غير حاجة зарылчылыксыз сөз сүйлөбөйт эле дүние ақыретке пайдасы жоқ бұл андай сөзді вообще сөйлемейтіндер жомок әңгіме ана өткен әрбір нерселер бар ғой бізде афоризм немелер ештеңе айтпайт айтпайды зачем аға уақыт кетирип қажет жоқ сүйлөбөйт эле пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үмметіне ушуну үйрөткөн мин хуснил исламил мар таркуху ма ла яни мұсылман адамның чырайы пайдасыз нәрсені таштоодо мақсатсыз пайдасыз дүниеге дағы пайдасы жоқ динге дагы пайдасы жок ахиретке дагы пайдасы жок нерсени таштоодо мусулмандын чырайы ушу экен болбосо биздин чырай пайда болбойт бизге качан чырайлуулук пайда болот бекер ишти таштайлы бекер сөздү таштайлы бекер жомокту таштайлы пайдалуу сөздө гана сүйлөшөйлү келгиле дүйнөдө пайдалуубу үй бүлөңүзгө мага пайдалуубу ошентип сүйлө баягы сократтын бир сөзүн айтып калат го бир сөз сүйлөйүн деген экен эле так токтоп тур деп Ошо сөз сүйлөсө мага пайдабы десе жок сага пайдабы жок э сүйлөбөй эле кой деп туурабы жок сүйлөйм бир нерсе айтайын деп атасың да мен токтоп тур шашылып мага пайдабы дедим жок дедим сен өзүңө пайдабы жок кереги жок ал нерсенин эмне а пайгамбарыбыз андан да улуу да мага эки сөз сүйлөйүн деп атасың ахиретибизге пайдабы жок вообще эле кереги жок анын ал ободы сократ сократ дүниенің сөзін сөйлеп жатыр а біздің әрбір сөзіміз жазылады әрбір сөзіміз таразаға тартылады әрбір сөзімізге алла жауап береді әрбір сөзге сөз жөнөкөй нерсе емес ана арыстанды сөйлетіп көрші пилді сөйлетіп көр сөйлей алабы сізден бізден тілі чоң олардың төөнүн тили қандай ана биз кичине тикен салып көрсөң ана тикенди жөн эле жеп атат иіне пинесін кошуп эле баардыгын бізде мында кішкене инсандын тілі бұл ақылдан шығып жатқан тіл аларда сезімден мөреет жана башка ладно не дедік ана пайғамбарымыз қажетсіз бір сөз сөйлеген емес зарылшылықсыз бір сөз сөйлеген емес керегі жоқ екен да анычы құранда имандылардың сыпатын айтып қойған иманды бактылуу адам мусулмандардын сыпаты кайсы десе ана лағу бекер сөз бекер иштен жүз үйүрүүчүлөр бекер сөз болуп атабы ага барбай эле коюң ахиретиңизди кууратасыз дүйнөгө дагы пайда жок демек ойлонуң пайдалуу сөз сүйлөң ойлонуң керектүү сөз сүйлөң ойлонуң дүйнөңүзгө да ахиретиңизге да башкасынын кереги жок экен деп эмне деди калам ва яхтатимуху пайғамбар сөзді баштағанда алланың атыменен баштайт эле бүтүргөндө дагы алланын аты бітіреді бүтүрөт эле аллаху акбар пайгамбарыбыздын сөзі курчалган эле алланын зикири менен башында дагы аягында қандай кандай гана мажлис болбосун жыйын болбосун отурум болбосун Алланың эстеп башташ керек шүгүр кылып алла тағаланы естеп шүгүр кылып бітіруш керек пайгамбар сөз сөйлегенде тамғасы сөзі аз мәнісі өте терең көп сөзді сөйлейді кәламуху фасл ла фудула ла таксира пайғамбарымыздың сөзі чечкүндү сөз сөйлегенде ақиқат менен жалғанды ажырата эле бұл бир уәла фудул ашықша сөз эле кем эле ашык кеми жок жоқ эле пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзі муфассал ля ятадахалу фи бағдихи кейбірде айтады кейбір ғалымдар мындай деп айтқан фаслдың мәнісі бірі ақиқат менен жалған ажырата сүйлөйт эле экинчиси сөзді бөліп бөліп сүйлөйт эле бирин үстүнө бирин учкаштырбай бирин үстүнө бирин жыйбай сүйлөгөндө патырат эле түшүнүксүз сүйлөбөйт эле да ар бир сөз өзүнүн ордунда өзүнүн маанисинде даана так өзүнчө өзүнчө болуп сөйледі бұл жерде дағы айтып тұр ұққан киши тура емес түшүнүп калбайт эле уккан киши пайгамбарыбыз ушунча көп айтпайт эле аны тажата турган ушунчалык кыска айтпайт эле түшүнбөй кала тургандай орундуу салмактуу сүйлөйт эле да лейса бил жафи валял махин валял мухин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам копол эмес эле орой эмес эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана нердеги махин менен мухиндин табияты биринчисинде копол мүнөзү жаман эмес эле дедик мухин дегени алла тааланы бирөөлөрдү кордой турган эмес эле да ошондой өзү да кор эмес эле махин экөөнү да төмөн андай эмес эле балки айкөл улуу эле нематты пайгамбарыбыз кадырлайт эле улуулайт эле кичинекей болсо да кичинекей немат болсун чоң немат болсун Дүниеви немат болсын ақыреттің нематы болсын ішкі дүниенікі болсын сыртқысы болсын пайғамбарыбыз кішінекей болса да қадірлайды эле нематты кішінекей болса дағы пайғамбарымыз қадірлайды эле нематтың біреусін дағы жамандамайды эле кішкене нәрсе бір ручкаңыз бар ғой кішінекей ешегіңіз болсын мышығыңыз болсын айнана бір сындырым наныңыз болсын бір сындырым наныңыз кішкене бір аз бір кішінекей шөкілаңыз же болмаса топу кандай киши мисбак бір қандай нерсе болбосун бұл алланың берген нематы деп аны кадырлайт эле суусубу жылуулугубу тамагыбы амандыгыбы баардык нематты пайгамбарыбыз кадырлайт жей пайгамбарыбыз иче турган жей турган нерселерди жамандабайт эле мактабайт эле дагы эки ә, жагынан теңчи жамандабайт эле мактабайт эле не үшін алла субханала тағала адал қылған нәрсені айтты дам жамандаған немат бұл нематты қадірлабағанда екен да жамандаған нематты нематты алған ал мақтағандар көбінше текебер адамдар мақтанышады анан ошого мухаббат ачкөздік пайда болот тамаққа көп мақтағанда суық пайда болот дуния пайгамбарыбызды дүние ачуулантыра алған емес дүниеге ашусы келген емес ақысы дағы жоқ дүниені пайғамбарымыз ашыландыра тұрған егер де ақиқаттан аша чауып зұлымдық бола тұрған болса анда пайғамбарымыздың ашусын ешкім тоқтата алмайды әлі ақысын алмайынша бұл дегені егер де ақиқат алла тағаланың құқығы тебеліне тұрған болса анда алла пайғамбарымыз оның алмайынша алланың ақысын алмайынша қоя бермейді дейді бирок өзі үшін ашуланған емес өзінің жаны үшін біреуден өч алған емес өч алған емес ашара ашара бикафихи куллихи егер де ишара қыла тұрған болса пайғамбарымыз алақанның барлығымен ишара қылады дейді ей ұшындай емес екен да көзің ач осы үшінің бұл текеверленген текеверлердің қылығы екен да бұлчы пайғамбарымыздың қол менен ә мындай қылбайсың ба жақсы емес те бұның не онда бұл алақаныменен ишара қылса алақаныменен қылады ошон үчүн айтады аалымдар айтады сөмөйүңдү бирөөгө ишарат кылып атканыңда бирөө ал жака үчөө сен жака өзүңө көбүрөөк айт э ушу сен эскертип атканыңды өзүңө көбүрөөк айт деген сөз да мындай адамдачы бирок унутуп калабыз да мунучу биз өзүбүз башкача болуп кетебиз не деди таң калганда алаканы мындай кылып коет экен эмне болду бияка деп мисалы да таң калганда алаканы калаба дейт мындай кылып коет وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى батна ибхамын юсра біз сөйлеп келіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан киеде мындай қылып қояды екен ضرب راحة اليمنى ببطن إبهام اليسرى сол мынандай кылып коет экен бир маанилүү иштер мындачы е баарыбыз кудай кааласа бири бирибизге пайдалуу болуп жашайбыз а иншалла дегендей мына қолында болып жатқан ашаха ашусы келіп қалсачы жүзі үйреп қояды екен бала біреу ашуланып қалды да аз ушу уланта берсем ұрысып кетеміз да мен бұның жүрегін ауыртамын бұл дағы сөз айтады мен дағы сөз айтамын тоқтабайды көтеріліп кете береді анан кошума ар жақтан эле уже чыгармачылыктар башталат анан ошон үчүн пайгамбар біреуге ачуланып қалса жүз үйіріп қояды эле уа ашаха ага ошол ачууланганда ал менен беттешпейт эле каршылашпайт эле фала юкабилху имтисалан алла тааланын курани каримде аят бар уа арид анил жахилин надандардан жүз үйіргін деген аларға теңелбегін біздің сөзбен азыркы айтып жатқан анын уровеніне түшпөгін деді ақылы билими турушу келбети ошолой не қыласың адам имам абу ханифа рахимаулла кезінде біреу жамандай бергенде сіз не жамандавайсыз дегенді айтқан да бергені ит тіш не қыласың барып тіштейсің бе деген да түсінікті да кете бер деген бір сөзменен мынаған ит сені тіштесем не қыласың е барып мен де барып жүгіріп барып тіштеймін мен ашаха дегені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жүзі үйретіле таптақыр көңіл бір бағып әтле болды бітті фариха ғадда тарфаху сүйінгенде қатқырып о асманды қарап әтле көзін ылди қылады іледі өзін пас алады іледі сүйінгенде жүлле дұхкиха аттабассум яфтару ан мисли хаб хаббил ғамам дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың өзі күлгені жылмаю болчу дейді да анан ушу гүл жылмайганда пайгамбарыбыздын тишинен ушундай баягы күн чыгып анан кийин мөндүр жайт го ошондо узактан мөндүрлөрдү көрөсүң кандай жалтырап турат го тиши ушундай мөндүрдөй болуп жалтырайт эле дейт да хаббал гамам деп коет муну пайгамбарыбыздын ушунун тишинен нур чыгып турат эле күн чыккандагы баягы мөндүрлөрдөн ушундай жаркылдап ушундай тургандай чыгат эле дейт сафа актыгында жалтын э, деп атканда ал барат деп камаам деп баратты айтат экен ошол мөндүрді айтады да кала хасан разиаллаху анху хасан разиаллаху айтат ушунун баардыгынчы ошол айтат да факатамту хал хусейн мен хусейнге айткан жокмун дейт бұл сипаттарды баарын сұрап алған болчу да шеригинечи э, алинин заманына сумма хаддастуху кийин айттым дейді фаважаттуху ал менен мурда фасаалаху амма саалтуху анху анан кийин фаважаттуху мындан башка да пайгамбарыбыздын үйгө киргенде кандай эле үйдөн чыкканда кандай эле отуруусу кандай эле шекили кандай эле фалам яда мин шайан эч нерсесин таштабай баардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурап берди демек урматтуу мусулман бир туугандар мынакей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан қанша ілім, қанша насаат қанша балулық бұларды алайлы қарманайлы ә? иншалла егер шыныға сүйсек әрекет қылайлы ошоға бір бірімізге жардам берейлі бір бірімізге естетіп турайлы инсанбыз ұмытшақпыз ә? жаратқан алла тағалам барымызға тауфиқ берсін алла тағалам сооронбай шариповичтин атосунан экен да э мүмкүн жакшы аткен жакшы сооротуу жакшы да ыйлаганды сооротуу пайгамбарыбыздын сыпаты бул анан баягы инсанга рахмат айтпаган кудайга рахмат айтпайт дейт го ошону мынаны окуп бир эстеп койсоңуз экен рахмат өздерін террорист дебеді жана одкбнын солдаттарын кіргізбеді машалла алла разы болсын ақиқатта туғандар қандай ойлы адам болойлу ел болойлу мұсылман болойлу мейлі пайғамбарымыз бізге ушуга үйреткен башкалар рахаттансын башкалар рахаттансын мен қиналсам башкалар рахаттансын біз аға жете элекпиз сахабалар бір оша тарбияга келген бір нерсе айтып кетейин өзінің қызықшылығы үшін башкаларды құрбандық чалыш бұл айванчылык өзінің мансабы үшін бийлігі үшін бұзықы қызықшылығы үшін елдің қанын төгу башқаларды құрбандыққа чалу бұны айтып қояды айваншылық дейді жыртқыштық дейді бұны зверство себеп Арстан, арстан, қаршқыр, жыртқыштар өзінің қызықшылығы үшін башқалардың жашоосун құрбандық қылады бұл инсаншылық емес бұл айуаншылық айуаншылықтың үш этабы бар біріншісі біріншісі ал өзін эле ойлайды құрсағын эле баласын ойлайды башка башқаны ешкімді ойламайды жанындағы ачка болуп атабы ооруп атабы өлүп атабы кайгырып атабы кызыктырбайт ат бар уй кой ал сен ашыққансыңбы ал қызық жанындағы атты ашқабы сусадыбы не болып жатыр қызықтырмайды да өзінікін эле ойлойт бұл бұл бұл дагы айбанчылык экен бұл бір биринчиси экинчиси азыркы жырткычтардын айбанчылыгы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башкаларды құрбандық чалган ушундай инсандар бүгүн дүйнөдө бар дүйнөдө бар үчүнчүсү чеги айбанчылыктын жырткычтыктын чеги ал чаян менен жылаандардыкы маңа пайда болу болбой кызыктырбайт бирок ушуга зыян болсун да ушул ушул кыйналса экен маған анда эч кандай пайдасы жок экинчиси го ал арыстанға пайдасы бар эле ал карышкырга түлкүгө пайдасы бар эле бирөөнүн жашоосун курбандык кылганда түшүнүп атасыздарбы коенбу башкабы а үчүнчүсүндө өзүнө эч кандай пайда жок только ушуга зыян болсун да маған пайда болу ойлай қойсын бірақ мынаға зиян болсын бұл жылан шаяндардікі хаятул хайуанатта жазылады айуандардың кітебінің жашосы бойынша бір жолу чаян келіп тұр жиекте тұрады ташбақа келіп анан е өтөсүңбү тияка ооба өте күтүп отпаймын үстіге отыр кет өткізіп қояйын жақсылық қылып қояйын деп ташбақа келсе чаян үстіне шығып о ортасына барғаннан кейін бір шағады екен да е чаян не кылып атасың е десе шықпайды екен нарқы жиекке шыққан давай бір шығады деген е не қылып отырсың мен саған жақсылық қылып отырсам менің рахматым өзі деп тұр да дүниеде дүниеде кейбір адамның рахматы ұшыл біліп қояйын құдайым ұшындай дозоқу ұшындай шайтандардан сақтасын барымызды әмин